O vídeo anterior versou sobre a suscripción da para instalar a versión de proba de SUSE Linux Enterprise. En este vídeo vamos a facer a propia instalación. Para iso vou utilizar unha máquina virtual como sempre, esta que está seleccionada, e eh, se quiséramos instalar o sistema no noso equipo, pois, como vimos en outras ocasións, pois habría que crear un DVD, un CV, por exemplo, con Image Writer, e arrancalo. Arrancar o computador, arrancar deste USB ou DVD, e nada máis. A partir de aí, o procedimento sería igual ao que vamos a ver agora. Primeiro seleccionamos a fonte, que sería o de, a ISO de instalación, en este caso un DVD, que como está emulado, e, bueno, hai unhas pequenas diferencias gráficas, sobre todo relativos logos, pero tamén algunha máis, pero que o procedimento base é o mesmo. Por exemplo, sabemos que podemos seleccionar o idioma pulsando F2. Vamos a instalar en galego. Inda que en galego vamos a topar eh, algúns textos en, en, en inglés, pero, pero bueno, podríamos instalarlo en castelán, que a, que a instalación sería máis máis completa, sería todas as cadeas están traducidas ao castelán, a licencia está traducida ao castelán, pero vamos a hacerlo en galego para mantener o, mismo criterio que, usamos hasta ahora. Eh, podríamos seleccionar un modo de vídeo, a fonte, desde donde se va a instalar, podríamos instalarlo en red, podríamos añadir un controlador, pasar, eh, pasar a opciones o kernel. vamos a la instalación. pode ser eh, unha das cousas máis chamativas cando un provén do mundo de Windows ou do mundo de Macintosh, Mac OS, Apple, que as versións comunitarias teñan o mesmo software que as versións empresariais de pago. Iso é algo que normalmente non sucede ti Windows, hubo descargas, hubo descargas. Non ten... Unha vez que o descargas o instalas e eh, podes activar a licencia. Se, se o utilizas sin a licencia, pois non tes os servicios de Microsoft. Pero o software é o mesmo deles. Aquí non, aquí hai unha comunidade que é OpenSUSE, hai unha empresa que é SUSE, inda que boa parte dos, eh, dos desenvolvedores de OpenSUSE probablemente sesan programadores pagados por, por SUSE. Pero as entidades en sí son diferentes e os obxectivos son liseiramente diferentes. SUSE utiliza OpenSUSE un pouco de sparring de, para probar software, para captar usuarios, para manter o interés, para probar novas ideas, pero OpenSUSE pretende ser unha comunidade que proporciona un software usable por pequenas organizacións, por usuarios domésticos, por un montón de xente que non atope necesario pagar unha suscripción comercial, ni siquiera para obter soporte. Esta parte da instalación non é diferente á anterior, pois aquí se, se descarga o repositorio de actualización, Aquí vai probar os, dispositivos básicos para comenzar e aquí empezamos a instalar. O primeiro que nos pregunte é o produto a instalar, ademais do idioma e o, e o teclado, porque, como dicen, podríamos descargar, usar calquera destes produtos instalando a mesma ISO. entonces por exemplo, isto é para, para manexar instalacións que teñamos de SUSE nunha organización, Isto é un servidor para se utilizas SAP, que é un RP moi con, moi coñecido, moi usado, software de empresa. Isto é un servidor. Isto é computación de alto rendemento, etc. Nos, por exemplo, vamos a usar desktop. Aquí aceptamos usar de licencia, esto igual que con OpenSUSE, estaban en inglés porque estamos instalando en galego, si estuvieran, podríamos haberla visto en castellán si quisiéramos. e agora nos pide os datos de registro. Ben, o, o código de registro ou ben o teremos no sobre no produto que hayamos comprado, se nos enviaron un DVD o noso vendedor ou o medio que haya usado ou un correo electrónico ou ben o temos eh, apuntado a man de alguna maneira. Como estou instalando unha máquina virtual, pois simplemente basta con ir a SUSE e comprobar cal é a Vamos a abrirla directamente aquí. Damos ao centro de, de atención ao cliente, que nos a conta. E consultamos a suscripción. Aquí vamos o login da conta e aquí o código de registro. Normalmente esto no funciona, vamos a probar. Copiar. Era un buen intento. 76 A A A A C 0 9 E 7 A B 7 3. Ah, pues Aquí podríamos configurar la red, sobre todo si usamos una Wi-Fi o si usamos una red que requiere configuración manual. Vamos a ver cómo se vería. Aquí saldría o a Wi-Fi. Daríamos ya editar. Ya nos saldría una pantalla como esta. ya daríamos Scan Network y nos saldría aquí a redes para que seleccionemos a red correcta. Nos seguiremos con la red de cable y vamos a probar a, conexión. Para probar este registro, evidentemente, tiene que funcionar a red. Como estuvimos aquí cambiando esto, puede ser que no vaya. 76AAA, C09, E79, ABF. Sí que escribo V. de registro que ten SUSE e comproba o código. Unha vez que se verifica que ese código é correcto, o sistema seleccionará os repositorios aos que tes acceso. No Servipack 1 se listaban prácticamente todos os repositorios e se presupoña que ti sabías que les tiñas contratado ou non. Se intentabas contratar un, en, engadir un que non tiñas contratado, se protestaba no momento. Se dicía que non tiñas ese repositorio iso incluído no, na conta. Agora simplemente lista os, res, os repositorios correctos e un selecciona os que destino oportunos. Moitos usuarios non quererán o de desenvolvemento. Isto nos permite compilar aplicacións. E a veces queremos un software que só está disponible en código fonte e necesitamos compilalo. Entonces necesitamos ter instalado este repositorio para ter acceso a estes paquetes. Moitos usuarios serán felices sin él. En particular, os usuarios de, de organizacións, se tal asisten nunha oficina ou nun colexio, donde as aplicacións se instalan unha vez, esa está. Xuse Pacaje Hub nos permite acceder a unha morea de paquetes. Por exemplo, SUSE Linux Enterprise usa por defecto escritorio Nome, pero con este repositorio podemos acceder ao escritorio KDE Plasma. Agora simplemente añadirá ese repositorios, igual que fixo antes co de actualización e o básico. E a partir de aquí todo é moi semellante ao que fixemos con para instalar OpenSUSE. si vistes algún dos vídeos de instalación o, o que sigue, pues será prácticamente igual. seguir registrando repositorios. Nos pide que importemos a Chave comprobar o cifrado. Isto é algo que sabimos nos repositorios de, de OpenSUSE, cada repositorio ten unha chave. Ti descarga, ten dúas, dúas chaves, ti descargas unha chave e cando instalas un programa ten que vir firmado con esa chave. Se, si hai problemas é que alguén pudo manipular o paquete, etcétera. Aquí si quixéramos engadir algún, algunha fonte de software máis. E aquí vemos que nos ofrece nome ou eh, Ice Window Manager. Este é un escritorio mínimo, moi básico, pero que funciona. estas son tres opcións con nome. O escritorio básico e as versións completas ven con Wayland, que é un novo sistema gráfico, bueno, novo, ten os seus anos de desenvolvemento, pero eh, hasta aí pouco non estuvo listo para funcionar, eh, técnicamente bastante máis moderno que o, que o outro, que é X11, que é o que se usou sempre. Unha das ventaxas de X11 para unha organización é que soporta a conexión remota a ese, mismo, a ese escritorio de forma transparente, hai que instalar software adicional, De forma que eu instalo unha máquina, por exemplo esta, instalo outra máquina, incluso sin escritorio gráfico, e eu me podo conectar a esta e facer uso do escritorio nome. O mesmo para plasma. E en xeral calquer escritorio, a maioría de escritorios que usen X11. Wayland por, por contra, pois ten un sistema gráfico un pouco mellorado a cambio de non ter esa capacidade de, de funcionar pola rede. moitos usuarios, pois preferiríades este, pero tampouco é algo que sea tan importante. Supostamente o rendimento é, é mellor, pero bueno. Aquí temos a partición o, a configuración guiada. Esta é a proposta que nos fai. E aquí podemos dicirlle si queremos que un disco non modifique, si, si o modifica solo si é necesario ou si que modifique as cousas sempre. Tanto se son particións Linux ou que hai nese disco como se hai outro tipo de particións. Aquí poderíamos encriptalo ou, ou usar LVM. Se usades LVM, non usar o sistema que trae por defecto SUSE ou OpenSUSE que é BTRFS é eh, eh, un pouco pode usarse, pero un pouco redundante. Aquí, se usastes, se decides esta opción, pois aquí seleccionar, por exemplo, X4. Moitos usuarios quererán a partición Home e isto é algo que a mellor se vos interesa moito podedes preguntar en algún foro por exemplo, en forosuse.org, para instalacións de SUSE ou OpenSUSE, que é o máis aceitado. Tradicionalmente, instalábamos o sistema nunha partición e, os, e o home, que é onde van os ficheiros do usuario, en outra partición, de forma que se instala, reinstalábamos o sistema, podíamos aproveitar o home directamente. Iso ten varios límites, que, por exemplo, que si, si tes eh, un usuario de OpenSUSE 15.2 e instalas Debian, ese usuario non se pode chamar igual porque a configuración das aplicacións que tes en OpenSUSE pode dar problemas con Debian, porque poden non ser exactamente as mesmas, as mesmas versións e pode haber algún, algún erro. Sin embargo, Mm, por ejemplo, para reinstalar, pues pois, sería transparente. O instalo isto dentro de tres meses, pues pois, teño que reinstalarlo por cualquier causa, e simplemente o instalo. E como teño home, simplemente o monto aparte, xa está. Cal é o detalle que cambiou nos últimos tempos? Os discos SSD. Os discos SSD son moi, moito máis rápidos que os discos normais e acostumamos a usalos para o sistema adaptamos o sistema no disco SSD e os ficheiros os deixamos de todas formas no, nos discos normais porque son máis baratos. Nembargantes, eh, nos escritorios é moi habitual usar algún tipo de indexador de ficheiros de forma que poidas buscar un ficheiro sin ter que saber onde está, sin ter que abrir un sector de, de ficheiros e estar por ali recorrendo carpetas, simplemente escribes o, nome meu ficheiro e xa aparece onde está. Os indexadores son moi cómodos, pero ademais de requerir que unha certa potencia de equipo e unha certa cantidade de memoria e un certo espacio de disco onde metelos, a verdade é que son os índices non se modifican demasiado a menudo, pero si é interesante lelos o máis rápido posible. Porque non deixa ser unha lista de ficheiros. Se ser unha lista de 5.000 ficheiros, pois canto máis rápido poidas ler a lista, máis rápido vas a topar algo, por moito que nun índice sea casi trivial. Inda así, tens que cargar a tabla en memoria e tens que, le, e tens que buscar a posición onde queres ler. Inda que non, non é o mesmo pois un índice que, que estar buscando nunha tabla que non este indexada, ao final sí hai que cargar a memoria como mínimo. Entonces, si atemos nun disco SSD va a ir máis rápido. Entonces, su, supoñamos que instalamos un disco de 240 gigas e un disco SSD e un disco normal de 1 tera. Pois tería sentido deixar unha partición de 30, 40 gigas para para home e o resto do sistema instalalo nunha partición separada. E o disco de 1 tera montalo pois nunha partición que se monte pois nun sitio pois que chamamos, por exemplo, ficheiros ou que ou datos ou como queiramos chamarlle. Creamos uns enlaces, etc. Pero se o disco SSD, por exemplo, é de 120, pois compensa que sea o sistema quen administre o tamaño porque si lle deixamos moi pouco a parte de home, o indexador pode ocupar demasiado e enchernos esa partición. E se deixamos moito, pois estaremos des desaproveitando espacio que pode ser necesario para a raíz. Ben, despois de todo este rollo, vamos a quitalo porque isto é un, un disco virtual moi pequeno. Vemos que agora fai este esta proposta diferente, porque dicen que as borrase sempre, e vamos para. Nos pregunta ahora, nos pregunta o usuario, eh, aquí, si temos un sistema instalado, en uso, eh, nos pode preguntar se importamos os usuarios que hai dese sistema se temos un ou varios sistemas, nos, nos ofrece unha opción importar usuario, e se hai varios, pois nos ofrece a, a posibilidade de lexir cal queremos. Como non é o caso, pois creamos un. Así, para ser consistente. Vamos a usar este contrasinal para o administrador, porque nos da igual, e vamos a activar os o inicio sesión automático porque nos da igual. Nos, eh, nos da igual nos da igual cando nos da igual si o sistema está accesible para varios usuarios, pode que queiramos non acceder automáticamente a algún. Si o, se o equipo accede directamente ao meu usuario, pode vir calquera e usalo. Vamos aquí, a clave é moi sencilla. E aquí nos ofrece o mesmo que cando instalamos OpenSUSE, seguridade, rede, e aquí en software podemos ver como nos ofrece moito máis do que nos iba a instalar. Aquí temos, por exemplo, o patrón de KDE. Vamos a pinchar en detalles para verlo mellor. Estes son todos os repositorios que nos engadeu. Drivers NVIDIA, sistema base, módulos, a extensión de escritorio, e eh, toda, todas as cousas que nos mete aquí. Quitemos o, o package hub. Aquí vemos de dónde nos saca estos paquetes, por ejemplo, Plasma Network Manager estaría en package Hub, como dicen antes. Vale, no vamos a cambiar nada, pero si quisiéramos KDE, pues KDE Plasma, pues eh, bastaría con seleccionarlo aquí. Eh, podríamos deseleccionar un escritorio Nome porque eh, non necesitamos os dous, ou podemos deixalos. En tempos, os usuarios de Linux acostumábamos a ter varios, por curiosidade, a probar, o que sea, pero non é necesario. Vamos a instalar. E o deixaremos aquí máis ou menos. Agora nos ensinará as notas de publicación, tanto do de SLED, se usa Linux Enterprise Desktop, como de SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 15SP2. Aquí podríamos botar un vistazo para ver si hai algo interesante ou importante que poida afectar a instalación que estamos facendo. Non porque sea obligatorio, non porque sea necesario, pero na primeira vez que lle eso no, en foros use un tema máis ou menos longo de un usuario con un problema concreto que ao final a solución estaba estaba aquí. En equipos así tens que facer isto primeiro. E o usuario do foro non hai problema por atendelo igual, pero se habría forrado estar un día pois publicando mensaxes, recibindo mensaxes, algún que lle di que non sabe de que está falando, outro que lle di que ten que probar a ver se está ben instalada non sei que, ten que facer non sei canto. E con haber visto aquí, pois mira, que no teu caso tens que facer exactamente isto, pois habría solucionado o seu problema. Pero bueno, tampouco é máis importante. O sea, non, non acostuma a haber problemas serais. E aquí vamos a deixar isto instalándose a súa bola. Nos di que faltan 47 minutos, unha hora. E en función do que lle leve descargar dos repositorios, pois é o que tardará en, en instalar. En teoría, mas os repositorios deberían ir a unha velocidade semellante, pero na práctica pode haber diferencias según se esa máquina mellor está en mantemento ou é unha máquina que ten mellor, máis carga de traballo por exemplo, se hai moita xente instalando a versión server pois pode requerir compartir el ancho de banda da máquina que está co, co sistema base e todo ese tipo de, de detalles Eh, bueno, creo que este vídeo quedou un pouco máis rollo, máis rollo do que pretendía, porque ao fin e ao cabo a instalación, como vedes, é prácticamente igual a de OpenSUSE. Simplemente hai unha pantalliña onde hai que pôr o nome do usuario que temos na web de SUSE, onde temos o noso, a nosas suscripcións, e hai que meter o código. E con iso xa está. A partir de aí, pois é instalar. Así que con isto concluimos este vídeo. Graciñas por velo e ata outra.